ассалаумағалейкум қазағым қадірім ә, мына қара қасым тоқаев яндекс дейді мына алтыншы жылы арыз жазған екен мұндай демократия болмайды мына аманат партиясы бәрін жауып тастау керек деп нешінші жылы жиырма үшінші жылы мына кімді қалдыру керек бір партияны экология партиясын ана жасыл партиясы дейді ғой соны қазір себебін кондиционға да соны айтып кетемін мына алты партия бар ақ жол дейді жаңағы коммунистік бәрін бұл қылмысқа қатысы бар партиялар бұл бар ұстап отқан мына ұстап отқан тоқаев кім ұстап отыр прокурор милиция әкімдер крышевать етіп отыр ана тендердің ақшасын бөледі ештеңе бөлмейді ақша бөлінеді и жоқ енді есеп бермейді ма мысалға темір қарасынан мен ақтөбе облысы темір қарасынан тұрғанмын қайыржан деген депутат есеп беру керек назарбаев есеп берген жоқ депутат болады есеп бермейді кетіп бара жатқанда есептесу керек мынаны істеген жоқ мынаны істедім мындай ақша жұмсалды мындай ақша бүйтті деп мындай проблеманы істей алған жоқ мәселені шеше алған жоқпын деп оның біреуінде де неткен жоқ қаншама мал ұрланды кім жауап береді оны темірдің себебі милициялар крышевать етіп отыр милиция әкім прокурор бүкіл мына бәрі қылмысқа қатысты қазақстан халқына айтайын ертең дауыс берген кезде мына партиясын партиясына бересің себебін айтайын бүгін 12-де келіп кет бесқозға жиналыс жасап бесқоздың адамдарына халық та барды соның ішінде мен де бардым бағдарламамды түсірдім ракета ұшып жатыр оны көтерді мәселені көтеріп жатыр деп қысқаша айтып кетейін көкжиdenің мәселесі жаңағы қандай Нефті мәселесі спорт мәселесі ақтөбедегі заводтың мәселесі міне көтеріп отыр сен тоқаев сен айттың ә, мына жүйе онда ютубқа шығып тағы да айтып жатыр ол дұрыс дұрыс емес емес оған бар ғой сауаттылар қатысу керек қой өтен сәлем сағындықұлы ә, жұмамұрат кеңесұлы ә, шәмшіғаш қатысу керек мына белсенділер қатысу керек мен мына өткізбей тастадым мысалы бір белсенді соғысаған оларға жаңағы тендер ұтатындар партиядан араласуға болмайды ғой сенің айттың ғой оны сені ешкім сенің бар ғой иә мен саған айтайын сенбесең кел иә қара темір қаласың міне ешкім қыстырып жатқан жоқ сенің сенің сөзің сөз екен демейді адам есебінде санамайды сені ит есебінде санап тұр міне қарашы келіп мен саған телевизорға шығып бүкіл жерден айтамын сенің тапсырмаңды ешкім орындап жатқан жоқ мәжілістегі сайлау дұрыс оған жаңағы өздерін ұсынғандар халықтың арасынан шыққандар бару керек партиядан шықпау керек жаңағы бизнесмен тендерге ойнатса шықпау керек оны қақсай беру неге өтен сәлем сауаттылар бар ғой өтен сәлем сағындықұлы сағат оны орындады ма орындаған жоқ президенттің тапсырмасын орындаймыз қайырдан қашан орындады мына жүзқожин дебил деп тұр бұны тек соттау керек болды қайыржанды есептессін темірдің халқымын бірақ бірінші ана менің малымды ұрлаған ақшам бар ұрлаған мал бар қанша жыл осы осы жерде жүрді ғой сол неге жауап бермейді қалай ол депутат болайын деп тұр бола алмайды ешкім вообще мына алты партия бар иә алтауына да бермеңдер тек қана экология партиясында өтен сәлем сағындықұлы ауыспалы үкіметке тоқаев орныңды бос ауыспалы үкіметке болады сен атыстап кетесің мына сайлаудан кейін ешкім тыңдамайды сенің сөзіңді не істейсің енді басқара алмай отырсың кімге ренжисің маған ба кімге ренжисің кімге соланасың уже сіздер халықты шаршатып жібердіңдер енді ақыр аяғы митингі болады асыл болды айқай шу құдайдың сайлауында өткізе алмай тұрған жоқпыз тапсырмаңды орындамайды ешкім сенің тіпті деген өтірік болса келіп тексер бәрін прокурор тексермейді папиний маминий сүйнектейді жаңағы отыр қылмыскерлер ол ол қалай тексереді прокурор начальник милицияңды бүкіл мыналар алып партия бұл нұр отан дейді ақ жол дейді коммунистік бүкіл тендердің ақшасын отырған бұған халық қалай сайлау керек дауыс бермеу керек бұлар сотқа беру керек кімдір партия жөнінен өткізіп жіберу керек мына экология партиясының бағдарламасы бар мен мысалы бағдарламамды ұстайын деп жатырмын келістік қараймын деп қосатын болса қос алатын болса ал деп әңгіме біреу тоқаев сенің пайдаға асырамайды сен мен саған открыто айтып ашық ақтөбе облысы темір қаласының тұрғыны машиев саматпын